Sem rasteio não é um passeio, somente o produto e troca de chip Radinho de VIP é tipo V3, mas ando de aqui, Ela diz que eu tô chique Nem vejo vocês, mas melhor me pagar, pra te apagar só me basta um clique Ainda pra falar tô sem tempo, irmão, olha só, fala com Felipe Bata que Felipe no meu pulso tipo wow Uma bitch que é pink no skit, tipo hello Sabe que nem gringo pode imitar esse flow Trouxe olho kit pra presidente Mano, os paz mete a faca no bolso Falou do presidente, querem é o flow do Young Thug Calma irmão, vocês não são thugs Só porque fala de drip plug Aqui tudo esquina é strip club Atlanta Yeah Pode ver sua tia, não pode ver sete malote escondido no bolso dinheiro Falei saber teu demando é Tu é que essa bunda fazendo chover Volto segunda buscar meu dinheiro Eu tô sempre ligeiro, sem rastreio Não é um passeio, só vende produto e troca de chip Radinho de flip é tipo V3 Mas ando de artista, diz que eu tô chique Nem vejo vocês, mas melhor me pagar Pra te apagar, só me basta um clique Ainda Lady imitates the flow Tô se olham que de back Pulei de baté, uh. Jogo 10 mil nessa baby Vini vai chamar, e tão brota com os amigas também Me sentindo bem, baby eu me sinto aqui também Só com 15 tô fazendo o que esse nego não fez Tudo quem baby tem, uh. Ela fica e chama, eu deixo quente, yeah. Ela na minha cama, tipo quente, yeah, uh. Ah. que ela tá produto e que de chip Radinho de flip é tipo um V3, mas ando de atenção Diz que eu tô chique, nem vejo vocês, mas melhor me pagar É te apagar, só me basta um clique Ainda pra falar tô sem tempo, irmão Olha só, falar com Felipe, bate que Felipe no meu pulso tipo wow Uma beat que é pink nos kits tipo hello Sabe que nem gringo pode imitar esse flow